Самцгэн уу намайг Савсүр гэдэг. Би агрегат сүрийн төвийн задрагааны хэсгийн ахлах ажилтан. Өнөөдөр задрагааны хэсгийн талаар танхимд ярилцах болно. За манай задрагааны хэсэг маань 15 тонны 1 грамм, 2 тонны 5 грамм, 2 шив уурын машин, магноплекс-аар цуурлт хэмждэг багаж болон 200 тонны пресс машин гэх мэт тоног хөрөмжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг манай задрын хэсэг маань 10 шиг ажлын талбайтай. Бүх ажлын талбай маань мэрэгсэн техникчд болон компьютер хий хийн шугамуд багжаар тоноглогдсон байгаа. Манай задрын хэсэгт маань эд анги маань орж цэвэрлэгдсэн угаагцсан эд анги маань орж ирээд ажил үүргийн одоо даалгаврын дагуу бүрэн задлагдаад цэвэрлэгдээд хэмжилт хийлгээд үзлэг хийгээд сэлби листийг хийгээд тэгээд хадгалалтын талбараа явах хүртэл үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа.